Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun veb dasturlash kursimizning frontend yo'nalishi bo'yicha 3-chi, quyidagi 3-chi darsimiz. Darsimizni boshladik. Birinchi o'rinda biz Driskga kirib olishimiz kerak, o'zimizni papkamizga. Birinchi oyning 3-start papkasini yaratishimiz kerak bo'ladi. Hop, 3-chi dars. Yana bu formalar bilan ishlaymiz. Formalar Registrat. registratsiya mana buni ochilgan bo'lsa endi visual studio olishimiz kerak bo'ladi hop visual studiodan papkamizni chaqirib olishimiz kerak ctrl o va diskga kirib shu web tasarruf birinchi oyning uchinchi dars papkasini tanlab olishimiz kerak uchinchi dars papkasini tanlab oldik endi bunga html va css bo'lgan global papkadan ochishimiz kerak ya'ni ikkita faylni joylashtiradigan papkalarni papkalarni olishimiz kerak bo'ladi ichga uchinchi safni ichiga nimaga men css ochyapman html hozir o'zi html bo'lsa nimaga css ochyapsiz degan savol bo'lishi mumkin chunki yaqinda yangi boshlagan dasturchilar bor yosh dasturchilar bor ular html bilan cssni to'g'ri bog'lay olmayotganligi va to'g'ri natijasi rezultati yaxshi chiqmayotganligidan aytyapti menga qarasangiz ular yo ni yo indeksda ni noto'g'ri qilishgan bo'ladi shuning uchun noto'g'ri bog'lash qo'yishadi katta ehtimollar bilan hozir shuning uchun css ochyapmiz css mana cssni ichidan ochishimiz kerak bo'ladi indeks ya'ni html html ochib oldik mana ni ichidan papka ochamiz endi main css main nuqta css hop buni ochib oldik endi buni yopib olishimiz kerak agar qarang ochiq qolib ketsa masalan men hozir indeksni ochmoqchiman bunaqasiga ochib bo'lmaydi mana biz cssdan qarang ko'rib turibsiz pastga yo'naltirib qo'ygan css bilan ochiladi hozir bu shuning uchun cssni yopib qo'yamiz indeks bunday turgan paytda indeksni ustini ochamiz mana endi to'g'ri ochilyapti index nuqta html html ochib oldik mana endi qiladigan ishimiz shift bilan bir html beshinchi versiya buni dasturimiz payqadi va bizga chiqarib berdi rezultatni form ya'ni registratsiya registratsiya endi qiladigan ishimiz linkni olishimiz kerak bo'ladi link va e, enter tugmasi slash ning ichidagi main css ulab oldi endi rezultatni aniqroq ko'rishimiz uchun brauzerda main sessiyasiga narsa to'g'ri ulaganligimizni bilib olish uchun main bu narsa yozishimiz kerak bo'ladi anaqa stil yozishimiz kerak badiga yozamiz background color black o'zi brauzerimiz default holatda white ko'rinishda bo'ladi oq hozir bizga qora berish kerak bo'ladi layserda mana bizga qorayib berdi endi blackni yana ham redga o'tkazib olishimiz kerak mana red demak bizda hammasi joyida hammasi ishlayapti kodlarimiz mm, badini kommentariyga olamiz hozircha kerak emas bizga ho'p endi qiladigan ishimiz badini ham pastga yozdim uchinchi qiladigan ishimiz form tagini ochib olishimiz kerak form form o'zi juftlik hisoblanadi ochilyapti va mana yopilyapti slash bilan yopiladi hammasi ishni shu tag bo'yicha biz ishni tugallaganimizni bildirish uchun slash yopiladi mana forum juft tag bu forum tag hisoblanadi forumni ichida atribut kelib chiqadi o'zi yozganimizdan keyin action atributi forumni ochib olishimiz kerak bo'ladi form ichida yozadigan yana bir tegimiz bor filsetdagi filsetdagini bu ham juft tag ochilyapti mana va yopilyapti bu yerdan slash bilan setni endi ko'rsak bo'ladi mana setda mana bizga chiqarib beriladi serverda avtomatik ko'rib turganingizdek chiziq nuqta turibdi mana chiziq kichkina border berilgan ikki piksel border berilgan greyli chiziq turibdi mana setni ochib olamiz setni ichidan ham bu narsa yozsak bo'ladi masalan h bir tagiga assalom yoki mana h 1 birni pastidan p tagiga yozsa bo'ladi lorem 30 buni format qilamiz format berib qilib mana bizga ichiga o'rab berdi mana o'zi bizda brauzerimizda ham margin bottom va box sizing berilgan bo'ladi shunga yarasha ishlab beradi lekin ular ham to'g'rilab chiqishini keyinda ko'rib o'tamiz mana buni hozir kerak emas felset shunchaki chiziq tortib berish vazifasini bajarar ekan endi legend degan tag bor mana legend tagi legendga registratsiya registratsiya yozamiz legend mm, yozgan mana shu yozuvimizni bizga chiqarib berishga xizmat qiladi chiziq bilan o'rab qo'yadi mana registratsiya bizga o'rab berdi mana ko'rib turganingizdek bu bizga chiqarib bergan bo'lsa endi legetni tagidan xohlagan narsamizni yozsak bo'ladi registratsiyani pastidan hop yana bizda teglar bor eng ko'p ishlatiladigan va katta katta saytlarda ham eng ko'p qo'llaniladigan div tegi bor div o'zi nima mana bitta kattaroq proyektdan oladigan bo'lsak mana kun sayti kun nuqta uz sayti kiraverdik Mana kun saytda ko'radigan bo'lsak, hozir bizga divlar o'ralgan. Div mana. Hop, mana qarang. Mana shuni o'zi bitta div. Shu turishni o'zi bitta div. Image tagi mana qo'llanilgan. Mana bizga h3 tagi yoki h2 tagi mana bizda p tagi. Hammasi bitta divga yozilgan, ajratib. Div faqat bizga ajratib bo'laklarga e, bo'lib mana bizga yozib beryapti mana div tagida hammasi yozilgan mana bular ham alohida divlar mana divga ochilgan alohida alohida qilib bo'limlar yaratilib borilgan mana bularda ham div ochilgan mana biz ko'rib o'tsak bo'ladi hozir f 12 ni bosib просмотреть код qilib bizga hozir chiqib berish kerak bo'ladi bu e, div bizga qayerdan ko'rsak bo'ladi hammasi hozir bizga ko'rinadi mana hop ko'radigan bo'lsak mana divdagi ochilgan mana divdagi ochilgan hop hop mana bizda div qo'llanilgan hammasi mana div alohida divlar mana ochilgan mana bu pejimizga ham spamdagi mana divni ichida bo'ladi spanlar odatda mana div ko'rganingizda mana divni ichiga o'ralgan mana div mana div mana div a teglar mana div mana ochilgan mana divni ichiga alohida qilib o'ralgan mana har biri edit choice mana hammasi divga o'ralgan div xullas bizga shu hammasini element qilib alohida alohida qilib ajratib berishga xizmat qiladi divdagi div bilan ajratib oldik mana endi hozir qiladigan yana bir proyektimiz bor shunga o'xshagan proyekt bo'lishga harakat qilamiz mail.ru sayti mail.ru mail.ru saytdan registratsiyani o'tishimiz kerak bo'ladi xullas biz hozir registratsiya mana shu qismini qilamiz mana imiya turibdi mana imyani bassa imyani ko'rsatyapti familiyani ko'rsatsa familiya biz shunga o'xshagan tuzishga harakat qilamiz hozircha biz buni cheka borderlari va bunaqa ikonkalar foydalanmaymiz oddiy qilib qilamiz xullas oddiy HTML uchun belgilangan qismini o'qib chiqib qilamiz создание почту ящик hop diftni ajratib oldik endi bunga beriladigan input tagi bor input tagi mana input tagi text hop input nima Impact bizga alohida ajratib berish xizmat qiladi mana importdagi bizga mana chiqib berdi mana bunaqa bo'lib importdagida ichiga xohlagan narsani yozsa bo'ladi mana xohlasa ism ism yozi ism chiqib berdi bizga tochkur saytdan chiqib ketdi uzr ko'rib turganingizdek hozir registratsiya uchun bizga ochilib berdi mana oligan narsamiz esa ular xohlasangiz sonlar mana buni mana ilpat ham bizga bu yetimdek hisoblanadi mana tog'dek ilpat ochildi o'zi yopilgan joyi yo'q mana faqat ochilyapti bo'ldi bu tog'dek hisoblanadi ilpat type text buni hozir larni ko'rib o'tamiz namega Hmm. Xo'p, bizga hozir name kerak emas id ham kerak emas hozircha bularni o'chirib qo'yamiz hop endi yana bir attributimiz bor type attribut bunga beriladigan yana bir attributimiz bor hozir buni ko'rib o'tamiz bunga placeholder degan attribut berishimiz kerak bo'ladi placeholder name qismi vaqtida yozaylik name name ni ustiga bosishni yozishni boshlagan paytim bu o'chib ketadi mana avtomatik placeholder faqat bizga nima deb yozishni ko'rsat rekomendatsiya qilib berish kerak bo'ladi mana xohlasa masalan abdulla ism yozish uchun kerak-ku bizga abdulla mana bizga name uchun kerak bo'ladi bu faqat placeholderga shuning uchun name teng kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi name mana hop keyin ko'radigan tegimiz bor inpatda input type text textni e, typeni o'zgartirib qo'yishimiz kerak text bo'lmasa kerak bu password degan mana passwordga qolgan kodimizni kiritsak bo'ladi bunga faqat kod yoziladi bizda passwordda masalan qarang v r e shuni yozib tashlasak bizga kod ko'rinishida qilib beradi bu passworddagi hmm. type attribut bu ham juftdek emas toqdek hisoblanadi bunga e, placeholderga password qo'ysak bo'ladi password mana passwordni kiriting degan ya'ni parolni bu ham shunaqa placeholderga nima yozsak e, yozishni boshlaganimiz zahot o'chib ketishga bizga chiqarib beradi shu narsani hop keyingi ko'radigan narsamiz bor e, divni pastidan yana bitta div ochib olamiz hop divni ajratib olishimiz kerak bo'ladi div ajratishga xizmat qiladi dedik boshida hop endi bunga yana bitta beriladigan joyi bor inputni bosib hop inputdan keyin qanaqa tekstini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi bunga hop mana tekstni typini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi typeni email qilsak bo'ladi email mana emaildan so'ng mana placeholder ochishimiz kerak ya'ni nima kiritishini bilib olish kerak e email mana email kiritiladigan joy bu hop emaildan keyin input ocha olamiz yana bitta input type ni o'zgartiramiz buni ham number qilamiz type number buniki email placeholderni ochishimiz kerak bular placeholder number deb yozib qo'yamiz mana brauzerni ochadigan bo'lsa uni yopib turibdi hozir ular yopishib qolgan bir biriga tepa padding yo'q shuning uchun man divdan bitta o'tib o'rtasiga ber degan tep qo'yib qo'yishimiz kerak ber bizga ochib beradi orasini oradagi masofani bitta tushirib berishga xizmat qiladi bitta katak tashlab bizdan pastga chiroyliroq holga kelgizib berdi ber ho'p name man ismi yoziladi passwordga parol yoziladi parol ko'rinmay qoladi emailga email yoziladi emailni qarang bunday qilib yozishimiz kerak bo'ladi email belgisini qo'yib kuchukcha sapochkani qo'yishimiz kerak e, numberga son tanlashimiz kerak mana bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz mana shunday ketaveraman son tanlashda xizmat qiladi bu buni ko'rib o'tgan bo'lsak endi mm, felsetni pastidan yana bitta fel set ochishimiz kerak bo'ladi fel set va fel setni ichiga yozishimiz kerak bo'ladi input yana input typeini checkbox qilamiz buni checkbox checkbox buni hop checkboxdan hmm, hop nechta qilamiz hop yana bitta usuli borda shuni hozir bitta qulaylik yo'lini sizga ko'rsatib o'taman impatdan impat yo uzr bunda bo'lmaydi ekan faqat ulli alarda ishlaydi bu narsa ko'pincha checkbox qilib checkboxni kiritib oldik endi unga xohlagan dasturlash sevdi xohlagan matnimizni java script bundan copyright qilamiz copy mana uchta qoldi yana qanaqa dasturlash tillari bor python Python. JavaScript o'rniga PHP. PHP. Ko'rganmisiz, mana bunaqa cheka chiqdi. Belgilab qo'yadigan. Xo'p, endi bizga ular yana ham chiroyliroq holga keltirish uchun qarang hozir buni bosgan paytda belgilanmayapti faqat ustida ko'k holat chiqib qolyapti buni ustiga yozuvni ustiga bosgan paytda buni belgilash uchun xizmat qiladigan yana bir tegimiz bor input har bir inputni ustiga label tagini kiritib o'tishimiz kerak va label label for masalan qarang javascriptni olaman copy qilib labelni o'rtasiga tashlab qo'yishim kerak bularni bu yerdagi javascriptni esa o'chirib tashlashim kerak hop buni o'rniga yozib beradigan narsani ko'ramiz label for forga hozir masalan bu narsa yozamiz masalan js qilib qo'yamiz va hozir bizga bog'lovchi kalit xuddi html CSS ni qanday bog'lagan bo'lsak buni ham xuddi shunaqa bog'lash uchun ko'prik vazifasini bajarib beradi for bilan id id degan atributi bor buni Э, mana forga nima bergan bo'lsak bunga ham idga ham shu narsani beramiz mana js hop endi bulardan ham bitta labellar acha olishimiz kerak label for pay qilib qo'yamiz pay buni olib o'chirib bu yerga tashlaymiz buni pay qildik checkboxni orqasidan id yozamiz va id ga yozishimiz kerak pay mana mana forga yozilgan narsa id ga ham bu yerga yozilishi kerak bo'ladi hop bundan ham ochishlik endi labeldan yana bitta ochishimiz kerak labelga endi php forga php yozishimiz kerak xohlagan tegimizni yozsak bo'ladi faqat o'zi tushunadigan bo'lishi kerak php hop endi checkboxni orasidan orqasidan ochib olishimiz kerak id attributini ochib olishimiz kerak mana PHP. har bir bog'lovchi kalit sifatida xizmat qiladi bizga bular mana ko'rib turgan bo'lsangiz mana ustiga bossak belgilanyapti bular chunki har birini id bilan formula ni birga bog'lab qo'ydik kalit sifatida mana label bilan input birga ishlab beradi bizga bular mana e, for bilan id bizga kalt ya'ni ko'prik vazifasini qilib beradi ustiga bosgan paytimiz ishlab berishga xizmat qiladi bu mana brauzerda ko'radigan bo'lsak javascript faqat faqat input type checkbox id paydan keyin hech narsa yozmasligimiz kerak bu narsa chiqmaydi uni o'rniga man labelga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi label bizga tartibli holatda ishlab beradi ishimizni yaxshi qilib berishga xizmat qiladi label bilan input birga ishlab berishga xizmat qiladi bizga ho'p yana bir narsa hozir inputlarga berib chiqdik biz mana checkboxlarga label tagini berib chiqdik o'sha labeldan hozir bitta copyright qilishimiz kerak yoki kerak emas mana o'zimiz yozib qo'yganimiz yaxshi deb hisoblayman mana inpatga nemga berib qo'yishimiz kerak labelni hop label xuddi boyagiga o'xshab tartibliroq bo'lishi uchun label label deyman forga masalan name ho'p mana name yozgan narsamizni hammasiga bitta e, label ochib chiqishimiz kerak bo'ladi namedan keyin ikki nuqta ikkalak tashlab e, label label forga mana password pas password password hozircha ikkita bo'ldi mana har biriga berib chiqsak tartibroq holda keladi label for email email label for number number hammasi bizga zaholatcha joyda hop yana bir narsa bunga hozir javascript python va php dasturlash tillarini kiritib qo'ydik matn sifatida checkbox qilib belgilash uchun bularga ham input type tekstlarga ham kiritsa bo'ladi shu Name ga masalan e, ism katta harf yozish beraman ism yerga xohlagan matningizni kiritsangiz bo'ladi ismni kiritib qo'ydik ism va name dan keyin id ochib olishimiz kerak boyagi berganimizdek id ga forga nima yozgan bo'lsak id ga ham shuni yozishimiz kerak bo'ladi name mana va bu yerga ham mm, parolingiz parolingiz emas qo'ysak bo'ladi parolingiz parolingiz mana passworddan keyin id ochib kerak id forganmi yozsa shuni yozamiz bunga ham password mana password kiritdik hop endi emaillarga emailga yozishimiz kerak e email hop mana for emailga nima yozgan bo'lsak shuni ham yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi id ochamiz attribut va email email mana email deb ochdik bunga ham man number qilib yozib qo'yishimiz kerak ya'ni raqam ya'ni son son deb qo'ysak bo'ladi son qilib buni kichikroq qilib yozishimiz kerak son bunga ham import bergandik endi idni bosamiz id yozgan number mana forga nima berilgan bo'lsa idga ham xuddi shu narsa yoziladi endi ko'radigan bo'lsak mana ism parolingiz email son hammasi tatbiq ravishda bizga joylashib berdi ho'p endi man ismni bosgan payt ismga parolingiz degan joyni bosgan payt parolga emailga email man songa number songa number ularga ham hammasi tartibli ravishda joylashib berdi bizga ho'p endi yana ko'radigan ba'zi bir teglarimiz bor input bo'yicha hozir bir narsani unutibman mana felsetdan keyin div bilan ajratib qo'yishimiz kerak edi mana divni yopilishini hali ish tugallanmagan shuning uchun kopyright qo'yishim kerak php tagidan divni tashlab qo'yaman mana div bilan ajratib oldik endi yana bitta div ochib olishimiz kerak yana bitta impactga beriladigan alohida butun va divga orasiga berib qo'yishlik maqsadga muvofiq bo'ladi chunki ajratib turish kerak chiroyli qurish uchun hop mm, divga yana input tagi bor input text e, type nolni radio qilib qo'yamiz radio va bunga ham label ochamiz bir yo'li labelga mhm, Aslan men deb qo'ysak bo'ladi bu yerga ismiga erkak deb qo'ysak bo'ladi erkak va id bilan bog'lab olishimiz kerak id ga nima yozaymiz? shuni yozishimiz kerak for va bundan yana bitta qilib yozamiz mana xuddi shuni ko'chirib faqat o'zgartirish kiritishimiz kerak bo'ladi Э, men o'rniga rumen kiritamiz woman va bu yerga ham o'sha woman woman mana bu yerga ham woman ayol deb qo'ysak bo'ladi ayol kishi mana Hmm. Xo'p, endi id yozamiz. id yozib uzr. Endi ko'rsak bo'ladi mana. Erkak va ayol. Shuna qisman registratsiya bor bizda mana. Ko'rib o'taringiz mana mujski pol, ya'ni jins deyapti. Mujski va женский. Shu qismimizda mana radio type radio bo'ladi buni. Radio da ishlab ishlab beramizga bu. man va woman hozir qarang biz bunga berib qo'yganmiz bitta amlayt qo'yamiz erkakka bo'lsa erkak belgilanyapti mana ayolga bo'lsa ayol chunki label fortdagi bilan e, bizga bog'lanib kalit sifatida bog'lanib berdi уже bular kalit sifatida ishlab bergan bular endi yana bir beradigan narsamiz bor impatga menni bitta chizcha tashlaymiz probel bosib name degan atribut name ga gender degan gender mana yana womandan keyin ham ga beramiz gender ya'ni jins gender degan jins degan mana enterimiz hop endi genderdan keyin yana yozadigan narsamiz bor value degan mana erkakni bossak erkak ayolni bossak ayol belgilanyapti bu hozir yana narsamiz bor value ya'ni qiymat value degan narsamiz bor valuega men deganini kiritib qo'yishimiz kerak mana mana bu yerda men men va mana bu yerda ham men men hop name gender bo'ldi value qiymatga woman kiritamiz mana woman kiritib oldik bizga endi bu xatosi ishlab beradi erkakni bo'lsa erkak ayolni bo'lsa ayol mana va bu narsalar yo'qligi bu funksiyalar yo'qligidan ikkalasi ham birdaniga belgilanib qolayotgan edi mana shu xuddi shunaqa qilib yaratsak saytimiz maqsadga muvofiq yaxshi chiqadi buni hali css javascriptda juda ham zo'r qilib qilsak bo'ladi hali ularni hali keyin kelajakda ko'rib o'tishga ko'rib o'tsak bo'ladi yana bir beradigan impatdagilarimiz hali hozircha shu yana hali beradigan boshqa opsiyalarimiz ham bor bularni ko'rib hop biz yana inpatga beradigan ikkita tagimiz bor typeimiz bor yana bunga alohida qilib felset ochishimiz kerak ya'ni o'zini xohishiga qarab felset felset ocha olamiz va div ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi div felset ikkita felsetni o'rtasiga ber qo'yaversak yaxshi bo'ladi sal chiroyliroq formaga kiradi divni ichiga input yozamiz input typeini time qilib qo'yamiz time va yana bitta input typeini date qilamiz date mana Ko'rishingizmi? yozamiz 0302 bu soat soatimiz bu sanamiz mana 2187 yil mana 23.04 bu hozir bizga ishlab beryapti time typeida ya'ni turimiz time typeda ishlab beryapti bu date ya'ni sana typeda ishlab beryapti hozir bizga bu ho'p endi boshqacharoq joylarni ko'rib o'tsak yana bitta div ochib olishimiz kerak div bilan e, ber bilan ochib olamiz mana div hop divga yozamiz endi inputlar tugadi endi boshqacharoq ya'ni sal murakkabroq bo'lgan teglarga o'tishni boshlaymiz endi endi yozishimiz mumkin select degan tegimiz selectga mana qarang select o'zi tanlash degan ma'noni bildiradi select tanlash variantlarda endi selectni ichiga beradigan ikkita tegimiz bor select va name bu atribut select ham juftdek hisoblanadi mana ochilyapti va mana bir yopilyapti selectni ochib olishimiz kerak mana option degan komandamiz bor option bu variantlar optionga yozamiz o'zbekiston o'zbekiston o'zbekiston bundan xohlaganicha qilsak bo'ladi mana hozir beshta qoldi رسیه روسیه قزاقستان اختای آمنه saytiga ko'rishingiz mumkin brauzerda mana o'zbekiston tanlayapti birinchi o'zbekiston turibdi o'zbekiston xohlagan strani tanlab qo'ysa bo'ladi xohlagan variantimizni kiritib qo'ysak bo'ladi mana turibdi bizda variant optionlarda faqat bular hop yana bir beradigan selectga yana bir beradigan tegimiz mavjud hozir buni ko'rib o'tamiz ho'p yana impatga beradigan bir taypimiz bor ekan hozir bunga bitta div ochib olishimiz kerak bo'ladi div ajratib olish uchun div bilan orasiga ber qo'yib qo'yishimiz kerak orasida bitta katta tashlab beradi bu divga input yozamiz inputga bizga ular kerak emas hozircha typelar shunchaki list degan kerak listga web deb yozib qo'yishimiz kerak webdan keyin hop importdan keyin yana bitta tegimiz bor data list degan data list bu qo'lda yozish kerak mana data listni yozganimizdan keyin hop option ikkita joyda keladi selectni ichida va listni ichiga kelishi mumkin mana shu option optionga optionni variantlar degan ma'noni bildiradi optionga yozishimiz kerak variantlarni e, web e, python python bundan to'rtta rekomendatsiya qo'yishimiz mumkin to'rtta undan oshiqroq qilsa ham bo'ladi faqatgina bu odamlarga degamni yasab turadi maslahatda e, python javascript e, yana nima qilsak bo'ladi c++ qo'yaveraylik c++ va c sharp dasturlash tili c sharp mana turibdi bizda c sharplar hop buni ko'rsak bo'ladi mana data listni ichiga id berib qo'yishimiz kerak id mana aydiga aytganini qarang mana mana bu yerga listga nima bergan bo'lsa endi boya forga berganimizdek listga nima bergan bo'lsa mana web berib qo'yganmiz webni shunday kopiy qilib aydiga berib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu faqat bog'lovchi kalitlar hisoblanadi mana brauzerni ko'radigan bo'lsak bizga rekomendatsiya chiqarib berish kerak bo'ladi hozir biz bu yerda xato yo'l qo'ydik Men python degan E, joyini bu yerga qo'ymasligimiz kerak copy qilib value degan qiymatni ichiga qo'yishimiz kerak qiymatni bu yerdagi paytni esa o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi hozir ho'p e, xuddi shunday joylashtirganda yani javascriptni copy qilamiz va value ichiga joylashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerdagi javascriptni o'chirib tashlashimiz kerak yana e, c plusni buni shunday qo'lda qilaveramiz c plus plus mana c sharpni ham c sharp mana bu yerga option hech narsa yozish kerak emas mana ko'rib turganingizdek python javascript plus bizga mana chiqarib berdi chiroyli ko'rinishda qilib berdi mana bossak ustiga yoshga bossak mana rekomendatsiya qilib beryapti bizga c sharp bo'lsak c sharp olgan faqat osonlashtirish uchun qilinadi python olsak python chiqib beryapti mana bizda ho'p bizga yana beriladigan teglarimiz mavjud inpatga. Totalistdan chiqib div ber qo'yamiz. Ber bizga ajratib berishga xizmat qiladi. Yana bitta div ochamiz. Divni ichiga yozishimiz mumkin Type ga e, yozamiz color. Color, yana input ochamiz. inputga yozishimiz mumkin range. Mana range. color range qanaqa vazifa bajarib beraman ko'rib turganingizdek bu color mana bizga rang tanlab beradigan identifikator hisoblanadi mana color shu funksiya hisoblanadi endi range mana range shunchaki javascriptda qo'llaniladigan bir funksiya javascriptda buni juda ham funksiyani yaxshilasa bo'ladi buni rangni shunchaki to'g'irlab yaxshi qilib beradi range yoki sonlarni ko'paytirib beradi mana bu yerda masalan bir turgan bo'lsa bunday oshirsangiz minggacha chiqarsa bo'ladi minimalni range mana shu hisoblanadi ho'p endi yana bir tagimiz mana fayl setdan chiqib olamiz fayl setdan chiqib olib input degan tag ochib olishimiz kerak bo'ladi e, input kerak emas hozircha button tagi buttonga yozamiz ya'ni yuborish yuborish button typiga oshirishimiz mumkin typiga hop yuborish submit hisoblanadi batni submit yuborish qabul qilish bundan batni yana bitta ocha olamiz katta bo'lib ketdi battni ochib olishimiz kerak typiga yozishimiz kerak bo'ladi typiga reset degan reset yana qaytadan ishga tushirish degan bular reset ya'ni qayta ishlab qo'ysak bo'ladi mana reset submit mana yuborish qaytarish bu yerga berib qo'ysak bo'lar ekan birdagi mana pastga tushiramiz yaxshi ko'rinishda bo'lib ho'p endi qarang biz mana nima yozsa jo'natib yotibdi mana bizga adres elektron qo'yish должен содержать simvol va m bunga hozir kiritib qo'yamiz mana ho'p ma'lumotlar hammasi kiritilmasdan bizga mana jo'natib beryapti saqlanib qolyapti mana bizga xohlagan narsani jo'natib beryapti yuborish qaytarish mana submit mana hozir bu yerga nima yozadigan bo'lsak mana qaytarish bo'lsa hammasini reset qo'shib tashlayapti reset yana qaytadan ishga tushirish degani o'zbekistondan rossiya mana xohlagan o'zini qaytarish mana bizga hammasini reset qilyapti admin qilyapti ya'ni yuborishmasa hozir xohlagan hali to'ldirilmasdan yuborib tashlayapti mana bu yerda esa man to'ldirdim to'ldiryapman sazat jo'natish bo'lsa qizilib qolyapti hamma kataklarni to'ldira oldim deyapti data рождения полный имя yashik parol e, nomer telefonni kirityapti hammasini qizilib qolyapti kataklar bunga hozirda e, yana atributimiz bor ya'ni bularni hammasini yozmasdan turib jo'natmaydigan qilsak bo'ladi inpatga olishimiz kerak required degan ya'ni shart degani bu required rekord berib chiqishimiz kerak bo'ladi hech qaysi hammasini to'ldirmasdan turib jo'natmaga qo'yishimiz kerak bo'ladi require shart degani mana inpatga yozib qo'yishimiz kerak required required mana bunga ham required required va required chiqishimiz ah, kerak bo'ladi mana input type uh, required dataga ham required bularga hozircha shart emas juda ham ko'p bular color yuborish hozircha hammasi joyida mana bizda ko'radigan bo'lsak mana yuborishmasi birinchi zaponet это поле oldin maydon to'ldir deyapti mana yuborish passiv yozadigan bo'lsa endi name to'ldir ismni to'ldir deyapti ism to'ldir bo'lsa yuborishmasi mn email to'ldir deyapti endi mana hop mana e, endi yuborishmasi mana elektron pochta обязательно собачка qo'yish shart bunga mana endi yuborishmasi songa chiqyapti mana sonni bu yerdan talashimiz kerak to'rt besh yuborishmasda bu yerdan to'ldiryapti xohlagan tanla yuborishmasda endi python hammasiga rekord berib chiqdik faqat bittasiga berib qo'ysak ham bo'lardi buni uni ham ko'rib o'tamiz keyingi darslarda yuborish bossam erkak ayolligini tanla deyapti birinchi mana yuborishni bossam datasini tanlayapti mana hamma shart degan ma'lumotlar mana yuborishni bossam bo'ldi mm, o'ttiz bir nol bir hamma jarayon yuborish qaytarish yuborish yuborish degan ma'lumotlar bazasiga borib tushadi javascriptda yana ko'rib o'tamiz mavzularni hali juda ham katta mavzu bular ham hozircha mavzularimiz shundan iborat edi mana hammasi rekord bilan yaxshi holatga kelib qoldi forum mavzusi mana shu bo'ladi htmlda mayli sog' bo'lasizlar